Thank you. Vágod a nyakamban ott az ékszer Megkúrom a csajodat is kétszer Mondta nekem Kardi léci még nem Meglátta a faszomat egy méter Nézd meg a tükröt, csak nézd meg Csak te látod magad szépnek Kérlek menj innen, ó kérlek Várj még a szádba belépek Csajodhoz megyek úton a megváltás Ja, ja Belépek bárhova nincs semmi gátlás Ja, ja Úgy mint egy pap egész nap megy az áldás Ja Ja, jönnének jól de nincs megbocsájtás Látom rajtad, hogy nem érted a lényeget Hogyha beszólsz, akkor kajak megérkezek De ha én jövök, jön velem a gépezet Tapig a ki, soha nem fékezek Ja, ja Ja, Kardi csak hullákat szállít Kardi pi megállít bárkit Hányan jöttök, az nem számít Kardi csak hullákat szállít Kardi pi megállít bárkit, ja Hányan jöttök, az nem számít Mondhatok nekem ti bármit, ja Mondhatok nekem ti bármit, ja Hányetök, az nem számít, ja Kardi pipárkit megállítja Kardi csak hullákat szállít Megyek fel az égig, csak előre Én feljutok a csúcsra, ti meg csőben Tudom melyik a csaj, a cseng Iszhatomról a csaj nekem miért tizen? Azért mert nem tud meg lenni én nélkülem Felkelek rögtön leszalad még két üveg Szólok, hogy ugyanitt lennék most nélkülem Nincs túl sok eszed, már messziről látszik Lehet, hogy csajod is megtenne bármit Áldom, hogy csajod minden este áthív Az anyja meg csak ránk nyit yeah yeah. Haver a flow soha nem eladó Csajszája nyitva én belerakom Néz egy kis Disney-t az neked való Haver a flow soha nem eladó Sokaknak kéne de nem adom Csajszája nyitva én belerakom Néz egy kis Disney-t az neked való Néz egy kis Disney-t az neked való Csajszája nyitva én belerakom Sokaknak kéne de nem adom Haver a flow soha nem eladó